chciałbym zaprezentować Państwu, jak działa usługa ConnectPoint. Lekarzowi uczestniczącemu w projekcie ConnectPoint zostanie użyczone urządzenie typu tablet. Lekarz może swobodnie korzystać z urządzenia w codziennej praktyce. W wybranym przez Państwa terminie dostęp do internetu jest blokowany. Aby go odblokować, lekarz musi odpowiedzieć na profesjonalne pytanie medyczne. Po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi pojawi się ekran z propozycją dwóch treści do wyświetlenia np. materiałów wideo, artykułów, ankiet lub banerów. Lekarz może wybrać najbardziej interesującą go propozycję. Po obejrzeniu treści, internet w urządzeniu zostaje odblokowany. Lekarz może dalej swobodnie korzystać z urządzenia, aż do wyświetlenia kolejnego komunikatu. Państwa firma ma możliwość wyświetlenia do czterech komunikatów miesięcznie, wybrany dzień tygodnia i o wybranej godzinie.